hamma narsani yaxshilikka yo'yish kerak hamma narsadan faqat yaxshilikni kutib ollohning o'zi bizga shu yaxshilikni beradi degan niyatda yurish kerak shum niyatlik qilish yomon narsalarni o'ylash u bo'lib qolarmikin bu bo'lib qolarmikin deyish insonni ruhiyatini tushiradi o'zini demak e, dadilligini yo'qotadi hadiksiraydigan har qadamida nima yomon niyat uni churg'ab oladigan holat bo'ladi unaqa odamni ishi mutlaqo yurishmaydi e'tibor berdik mana almovanimni e, tushunchalariga kompaniyamiz bo'yicha olingan ma'lumotlar e, va kompaniyamiz o'sha mahsuloti tarkibi haqida bo'lgan ma'lumotlarni eshitdik agar hammaga tushunarli bo'lgan bo'lsa mana endi global trend kompaniyamizda o'sha mirzacho'l tumanida yengil e, holatda o'sha mahsulotimizdan iste'mol qilib o'sha o'zini qiynab yurgan uzoq muddatdan beri davolanolmay kelayotgan dilnoza opamizni oz muddatda o'sha bizani balzamlarimizdan ya'ni o'sha nano balzamlarimizdan olgan natijalarini bizlar bilan bo'lishmoqchilar agar ruxsat bersanglar hozir kutib olsak e, mahsulotimizdan olgan natijalarni aytib bersanlar assalomu alaykum shu yerda qatnashgan jamiyatga katta rahmat baland olgan baland Muncul zahoyatimizni uchun tumanda bog'bon mahallasida yashayman yoshim o'ttiz oltida afsonada o'zimni gapiravering o'n ikki yildan eu davomli yurgan edim bitta lenskini davolayman deb oshqozon ichaklarimni jigar buyraklarimni ishlab chiqarib qo'ydim faqat doktorda yotaman бір енді жеті мәрте сәккіз мәрте лечение болады бір енді bitta женскіні дауалаймын деп shunchalik kasallik ko'p mazani sovni boshqa joylarni qochirib hozirgi kunda mana shu global trend kompaniyasidan xavotir bo'lib dam doim nonobazdan ichib o'n kundan deganimiz dashi davom ettiraman nega o'n kunda shunchalar o'zgarishi bo'ldi jigarim buyrakim oshqozoncha bir ovqat hazm qilishlari qonim quyuqlashib ketgan shular hammasi o'zgarishlar juda